Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura Ele salva tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso. Senhor é indulgente, é favorável, é paciente. afasta para longe nossos crimes, como o Pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma. pois Ele é bondoso.